Danos não é um Danos. Ya keluar. Beli hal Thank you. पानी ना मत लड़की Thank you.

तो दांत न जाएंगे आप घुमाओ मार मार मार मार मार दो मार दो घमो का जिम में अरे बहुत मार मार पड़ी अब्बा चलबे ये घाम है Thank you. 白布了。 <laughs> me.